El partit animalista PACMA i Anima Naturalis han finalitzat el procés de denúncies pels correbous de 2011, amb un total d'11 denúncies contra les penyes organitzadores i els ajuntaments de Camarles, Amposta, l'Aldea i Sant Carles de la Ràpita. Aquestes denúncies podrien suposar sancions conjuntes de fins a 600.000 euros i les entitats anuncien noves denúncies per la temporada de bous de 2012 que ja ha començat voluntaris d'ambdues organitzacions van estar gravant al llarg de l'estiu passat nombrosos correbous als pobles de les Terres de l'Ebre a Tarragona, amb l'objectiu de constatar i, en el seu cas, denunciar l'incompliment de les normatives que regulen aquests tipus d'espectacles, segons la llei de correbous que va entrar en vigor el 2010. A la vista de les imatges recollides s'observen importants infraccions que contravenen al reglament català, com ara agressions contra els animals, greus infraccions a les mesures de seguretat i participació de menors de 14 anys. Per tot això, el Partit Animalista PACMA i Anima Naturalis han denunciat davant del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya a quatre ajuntaments per autoritzar, permetre i no evitar que es cometessin infraccions que van suposar greus actes de maltractament per als toros o que van posar en risc la seguretat dels assistents. Així mateix, les denúncies es fan extensives a les penyes taurines que van organitzar els correbous. En el cas de Sant Carles de la Ràpita, la penya Bou Capllaçat. En el cas de l'Aldea, la penya Calaixó i penya Amics Taurins. En el cas d'Amposta, la penya El Serril, d'Amposta Penyabous per la Festa d'Amposta, Penya l'Esquella i la Penya Ambuladors d'Amposta. En totes les denúncies se sol·licita a la Generalitat de Catalunya que obri expedients sancionadors contra els organitzadors d'aquests correbous. Les denúncies van ser entrades a registre durant el mes de març de 2012 al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.